This is the first book of prose that Podium is publishing uh, of me. Usually they only publish my uh, uh, poetry. And it's extracts that they've taken from the prose books about the hometown, the rural area that I come from, which is the Free State, with this beautiful picture of uh, garingbome and achter die vlaktes, wye, wye vlaktes en die alomteenwoordigheid van blou, blou lig en eindelose wolke. Sien dit die verandering in Suid-Afrika is die plattelandse dorpe besig om te verander. En vir iemand soos my moeder beteken dit dis besig om agteruit te gaan. Dit verval. En ek gaan kuier gereeld vir haar en dan wys sy uit die plekke wat sy dink verval. My moeder lig op bed. Haar arms sit in verband. Sy hou die ligte sprei in haar brose reumatiese vingers. By goeie nagt het eerste Schubert lied van die winterreise worden wy albei ineens getroffen deur hoe tenor anders het word fremd uitspreekt. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. So vreemd sind wir, mein moeder und ich, in dit land, ons land, altijd geweest.